За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бид нар та бүхэндээ кат явах үед ангийн талаар товч ойлголтөхөөр сэлбэг хутлааны төлөөлөгч даштортой уулзаад байна. За кат явах үед анги хэдэн төрөл үүд юм бэ дотор? Кат явах анги нь төрөлхөөсөө илүү уурхай нөхцөлд уурхай нөхцөл нь хүнд хөнгөнөөсөө шалтгаалаад гурван янз байдаг юм бол яа уурхай тэр нөхцлөөс тааруулж явах ангаа сонгох нь маш зүйтэй. Тэг тэгжээж машины тэр явах хэдийн эдэлгээ маань бас харьцангуй өөр үүждэг. Кат явах хэдэнгийн одоо бусдаас ялгарх онцлог технологийн шийдлүүд одоо юу байна? Аа, технологийн шийдэл гэвэл Ката э, явах хэдэнгийг бол Ката өөрөө үйлдвэрлэдэг байж байгаа. Аа, тэрнээс гадна бас нэг том давуу тал нь болохоор бол давуу тал нь болохоор бол энэ сайлникийг буюу доцоорогчийг бол өөрөө үйлдвэрлэдэг байж байгаа. Кат брэнд явах хэдэнгийн ус темир жиг дэлгэмтдэг байж байгаа. Аа, мөн энэ түлхүү түлхийг эргүүлдэг байж байгаа. Кат гинж байна. А бусад брендинг гинж маань энэ түүх гэргүүлэхгүйгээр шийдэгдсэн мэт гэж байгаа. А бусад брендийн а явах анги нь энэ сайлникийг 2 дахь ч юм уу 3 дахь компаниас авч нийлүүлж нэг эдийн болгож угсардаг байж байгаа. За тэгээд ийм технологийн шийдлүүдтэй одоо явах үед ангин одоо бус брендинг гинжлүүдээс эдлэгээний хувьд бол ялгаа гарах уу? Эдлэгээний хувьд болохоор бол нөгөө уурхай нөхцөлөөс болоод янз бүр байдаг аа э, явах моцогийн үед болохоор хоёр дахин юу явдаг байж байгаа. Ката юм байна. Ашигтай үү? Тийм биз. Заа баярлаа.